nilikuwa na mimba lakini mimba imeyayuka haijaribika sijaumwa uchungu haijatoka yani, ime, yani imeyayuka kabisa kama hivyo unavyoona tumbo yani nilishiwa nguvu yani nikaani sina nguvu ya aina yoyote yani, yani nilishiwa nguvu ya aina yani nilishiwa nguvu kabisa nikasema hey, eh, mungu wangu kweli kweli yani saizi ankupo kashafariki kweli yani kashafariki muda hata huyo anamuuliza ameshakufa muda eh, kwa nini basi tu yani ana mungu kweli ikazi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 mi naitwa kelvin shayo madam habari safi unaitwa nani naitwa agnes agnes nani kutoka agnes guta mm. sawa sawa agnes e. tuweze kuifahamu historia ya agnes historia ya maisha yangu mm. mimi katika familia yetu yaani kwa upande wa mama mm. tumezaliwa tuko watatu mimi ni mtoto wa mwisho mm. kwa upande wa baba tumezaliwa tuko watano mimi ni mtoto wa kwanza ndio elimu ambayo nilikuwa nayo nimesoma shule ya msingi mm. ununio ndio mpaka darasa ya saba ndio ndio nilivyomaliza darasa ya saba yani mi nilikuwa ni mkweli kabisa yani eh, kwa upande wa baba mm. mm-hmm. e, babangu nilivyomaliza tu darasa saba baba kwamba unataka afanigane au unataka uendelee na nini mm. mi nikaambia baba mimi yani ili kusema ukweli yani, yani kuendelea na shule tena mm. naona kama ila za kwamba yani sitaenda bure ila kwamba nataka uh, kuna fani ambayo yani imenikaa sana katika nafsi yangu ni saluni mm. kwa hiyo nataka kwamba ili nijifunze ili ili nijue nini nafanya ndio basi na baba akasema sawa akanilipia kwa mtu tu yani huko kwa kwetu Tegeta nikaa najifunza hiyo fani nilivyojifunza miezi mitatu namshukuru mungu kwamba nilijua yani vile ambavyo vile varakaraka nilivijua vizuri mm. basi imeenda imeenda sasa nikawa tena nikapata ajira tu kwa mtu mm. nikawa nafanya kazi tu kwa mtu nikafanya fanya kazi nikaanchiza tu mchezo tu nikafanya fanya kazi sasa saluni kuna mambo mengi mm. naona kuna kuna wengine yani wenye ndoa mm. wanakuja yani mtu anakupa story basi watu ndo wanakuja hapa ndo wanasimulia kuhusu swala story labda la na mume mimi mwanamume wangu anandisa hivi anandisa hivi sasa mimi na mimi nikasema hivi katika maisha yangu kwamba hata kama nikiwa na mume nikitaka kuolewa sitaki mwanamume kwamba hanioe yani nisiwe na chochote kile ambayo nikitega uchumi cha kwangu mimi mwenyewe mm sasa basi ikaenda maisha hivyo hivyo hivyo hivyo nikaa nacheza mchezo nikaa nanua tu mtu kama akiuza kitu chake labda cha ulaya nini nikaa nanua naweka nikaa nanua naweka mwisho wa siku nika nikafungua saluni ya kwangu mimi mwenyewe ongera ehe basi ikaenda maisha tu hivyo hivyo mwisho wa siku sasa eh, mi ni mtoto wa kike mm. basi ikabidi kwamba kuna mkaka mmoja hivi ambaye yani huyo mkaka huyo aliniviziaga yani mwaka mzima ila mimi huyo mkaka nika yani katika maisha yangu nilikuwa simpendi simpendi simpendi hata kumwona huyo mkaka mm. nilikuwa simpendi yani yani mungu mwenyewe tu ndo anajua nikiona nikimwona tu hivi yule mm. mkaka yani mimi yani, yani nafsi yangu haipo kabisa mhm mm mwisho wa siku yule mkaka ghafla tu alinisimamisha nilikuwa naudi sauni mida saa tatu hivi kasoro mm. alinisimamisha alivyonisimamisha akanitamkia tena maneno yake ni yale yale kwamba vipi ombi langu mpaka leo ah, mm. bado hujanikubalia mm. sasa mm. nikajikuta ghafla tu yule kaka yule e, nikamkubalia hapo umeshaanza kumpenda e, nishaanza kumpenda yani <laughs> <laughs> ghafla tu nikamkubalia yule kaka mm. <laughs> nilivyomkubalia basi akasema sawa mi nataka nijue wazazi wako wanakaa wapi mm. basi mi nikamwambia kipindi hicho nipo kibiti yule mm. kaka mwenyewe alikopo kibiti mm. basi yule kaka yule hey, eh, mi nikaambia mimi wazazi wangu kwa upande wa, wa yani kwa upande wa mama mm. yani wapo huku kibiti wazazi wangu wengine kwa upande wa baba yani babangu mzazi mimi anakaa tegeta mm akanambia sawa mi nataka nikutolee kabisa barua na tuishi kama mke na mume unasemaje mimi nikasema sawa mm. akasema basi kama ni hivyo utanitajia majina yako hii nami niende kwa shia maanake ulikuwa ni muislamu mm. nami niende kwa shia sasa mi nikamwambiaje kwamba mimi kwa upande wa mama ni muislamu kwa upande wa baba ni mkristo mm akaniuliza je eh, mimi ni muislamu je utakubali kubadilisha dini mm. yani <laughs> pale pale nikamwitikia ni ndio <laughs> nikamwambia ndio <laughs> unaona akasema sawa wewe mm. tulie ehe akasema sawa basi mimi yeye mwenyewe kwa kesho yake akaenda kwa ustazi alivyoenda kule yani sinajua tena dini za kiislamu lazima mtu kama analipeleka jina lako lazima aangalie wenyewe wanasema sijui angalie nyota angalie mm. na jina la mwanamke kama jina hili kama linafaa we mke sijui nini wenyewe yani mambo yao wenyewe mm. naona basi mimi nilivyomtajia ile jina basi wenyewe tu huko wakaenda tu na wazazi wake wakaangalia mimi sijui huko yani walipoangalia huko na alipotendeka mimi sijui mm. akarudi alivyorudi akanambia kuanzia leo lile jina ambalo la Agnes maana mimi nani jina lingine nani naitumia kwa mama ni Tausi. Mm. Akanambia jina lingine hilo la Tausi nikikuoa kwanza yani nikikuoa tu jina hilo la Tausi uh -uh, sitaki nikuite. Mm. Utakuwa unaitwa Nailat. Mm. Mimi nikasema sawa ila kwamba nilikuwa sijui nini ambacho kipo nyuma yake. Eh, eh yani e, nilikuwa sijui yani kitu chochote ambacho kinachoendelea kwake yeye. Mhm. Mm Mimi nikasema sawa basi yule mwanamme akafanya mambo yake haraka haraka ndoa sasa na mimi tena waga napendaga sana katika shughuli za watu mtu akinialika shughuli yani nakuaga yani ni mwepesi sana mm. na mi nikasema mbali naolewa basi nitawaalika na wenzangu basi nika, nani kabisa nami kadi kweli nashukuru mungu waliniitikia na nilifanya hiyo shughuli tena nilifanya kweli hiyo shughuli tena ilikuwa ni nzuri sana shughuli mm. <laughs> nikasema ndo wangu ndo kwanza ndo wangu ya kwanza lazima nifanye shughuli ambayo yani ni mzuri kweli mm-hmm. nikafanyika hiyo shughuli nikaolewa nikaenda bini hapo navyoolewa huyu mwanamme mimi ndani yani na kila kitu ambayo ni cha kwangu mimi mwenyewe nilichonunua na sauni ni ya kwangu chumba ni cha kwangu mm. na kila kitu yule mwanamme yeye ambao kipindi hicho ni venda ndani kwake alikopo ana kitaa yani alikopo anavyo vitu lakini alikopo tofauti na mimi mimi, mimi nilimzidi sasa mm. baada ya kunioa ikabidi kile chumba ambacho nachuka mimi maanake mi vitu nilikopo tukuni yani nilikopo yani atupiti yani tunajua tena vyumba kimoja vyumba vya mjini mm akasema chumba hichi kidogo inakuwaje inabidi kwamba tu tukapange chumba na seble mm. nikasema sawa sasa mimi nilivyoniambia kwamba tukapange chumba na seble nikajua baba vile vitu vyake labda vitakuja ah. pale he. basi ikabidi yule mwanamume vile vitu vya kwake avijaje tukatafuta chumba na seble vile vitu vile tukaja navyo hadi pale yani vitu yani yeye mwenyewe ndo akahamisha yeye na marafiki zake vile mm. vitu vya kwangu tukamea hadi pale tukamea hadi pale vile vitu vya kwake hamna nikamuuliza vitu vya kwako umeweka wapi mm. mbona hapa naona tu ni nguo basi vitu vya kwako umeweka wapi ye akaniambiaje kwamba hiyo vitu ni vya kwangu nimeweka huko juu huko kwa mjomba wangu mm. na maana ile sema ambayo tulikopanga kwa juu ndo alikojenga mjomba wake mm. nikaambia kama umeweka kwa mjomba wako sawa basi mkaanza maisha ukimtumia vitu vyako sasa ehe, tukaanza maisha huko huko anatumia vitu vangu alivyokukuta navyo eh, alivyonikuta navyo mm-hmm. basi maisha yakaenda yakaenda yakaenda yakaenda yule mwanamme imeenda imeenda yule mwanamme si unajua tena kila mtu ukiolewa yani mungu waga mda mwingine waga yani anakubariki kipato kinakopo kidogo kipo juu mm. basi mimi alivyonioa tu yule mwanamme yeye alikuwa na maisha yake ni ya kawaida tu mm. lakini baada ya kunioa mimi maisha yake yakabadilika mm. alikopo tu saluni tu ananyoa ili saluni ile yani ikawa saluni ni mzuri kwa baadaye akafungua duka mm. duka yani duka kuna ni kubwa anauza vinywaji vya jumla na rejareja juisi juisi nini e, na nilia vinauzwa kwa baadaye tukaenda maisha akanunua pikipiki mbili mm. maisha yakaendelea yameendelea maisha hivyo hivyo hivyo sasa mimi kuna kipindi sasa nami nafanya kazi saluni mm. kule nina wateja nahela nani napata hasa sasa mi nikamwambia hivi kwamba yani sasa hivi niko bize kweli kweli nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja yani nilikuwa nataka nifungue account kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba uende kwa mwenyekiti ili nipate karatasi ili nifungue account hizi hela zangu navyofanya kazi ili nizingize kwenye account mm. yeye akanishauri anaambia hivi kwa sababu hiyo hela ambayo unaopata usinunue kiwanja hichi kiwanja utachonunua kitakusaidia baadaye mm. nikasema sawa mbona wazo zuri tu sawa basi akasema kuna mtu anauza ila mtu mwenyewe ambaye anauza hata, yani hata kwa amu pia anapokea kasema sawa kwa awamu e, kwa awamu anapokea nikasema sawa basi nikamwambia basi hilo swala eh, nani lifuatilie akasema haya kakaa baada ya siku mbili tatu akaniambia unaona yule mtu nimeongea naye unaona kwa kasema kwamba hata kama unao hiyo nusu e, nimpelekee mm-hmm. basi mi nikamwamini nikampa mwa kwanza ilikuwa laki mbili na nusu nikampa akapeleka kile kiwanja kilikuwa kinauzwa milioni moja mm. awamu ya pili nikampa nakumbuka tena e, kama hivyo hivyo laki mbili na nusu nikampa akapeleka hasa nataka nimpe tena ile awamu watesi nikamwambia hivi siku zote mtu unavyotoa hela eh, hata kama katika kiwanja katika awamu lazima kuna maandishi nikamwambia sasa hayo maandishi nilikuwa nataka hayo makaratasi ambayo ya amu ya kwanza na amu ya pili kabla sijapeleka hiyo amu nyingine ya tatu mm. yeye yeah, akanambia hivi kwamba maandishi nitakupa sasa nikaambia nitolee hiyo sehemu ambapo ulipoweka na mimi nataka nione mm. nitakupa sawa akirudi nitakupa akirudi nitakupa utanipa lini nitakupa mm. basi nami tena nikasema yani kazi za kutu za saluni ile kusema ukweli mtu naumia yani zina yani, yani zinaumiza kwa hiyo yani roho yani ikae yani inaniuma kweli nikasema huyo mtu kile kwa mungu ananiambia atanipa atanipa mpaka lini au kuna kitu ambacho yeye kafanya mimi sijui mm. ikabidi kwamba nikaongea na mama yake mzazi nikamwambia mama huku bana kuna moja kuna mbili kuna tatu unaona kwa hiyo siku fulani nakuomba mama njoo nikaongea pia na mjomba wake mm. kwa kwao tulikutanaga nakumbuka ilikuwa siku siku ya jumapili mama yake mzazi na mjomba wake tulivyokutana mimi hapa nikamwambia mama mi nimekuiteni hapa kwa sababu mi huyu ni mume wangu mm. lakini simwelewi e, nimempa hela ili akanunulie hicho kiwanja akaniambia kwamba nani hicho kiwanja kinaipa ananilia kwa awamu naambia nije eh, makaratasi hataki yani kunionyesha makaratasi mpaka leo mm. ona je hicho kionja kipo au hakuna mm. jibu la kwake yeye akatoa akasema kwamba hicho kionja sijanunua yule niko na shida nayo tu shida gani ulikuwa na shida nayo eh, nikaambia sawa ulikuwa na shida na hela sindio eh, ndani nyumba mimi si mkeo kusani ile shida ambayo ulikokuwa na wewe unaona kusani mimi usiniambia kama mke wangu hela na shida nayo hivi na hivi na hivi na nini na, na yani niko na shida nayo hiyo hela mm. unaona basi ikabidi mama yake akasema hivi kwamba inabidi kwamba mawili umpe hiyo hela yake au ukamwonyesha ile eneo ambayo ulikununua yeye akasema oh, mimi ile eneo usijanunua ila kwamba nitamkatia simu ya kwangu mimi hapa nitamkatia utamkatia sehemu ya kwako eh, utamkatia lini? Nitaenda naye mimi mwenyewe, nitamkatia hiyo sehemu ya kwake, nitamkabidhi mm. Mimi nikasema sawa, nikasema sawa. Basi mama yule akaondoka na yule mjomba wake akaondoka. Basi siku zinavyoenda, kwa hiyo mimi yani, yani siku zinavyoenda nikimwambia anaambia tutaenda tutaenda tutaenda, yani kama kuna kitu fulani ambacho yani alikuwa sijui yani kafanya yani kanifanyia mimi sijui kivipi yani yani mtu anakwambia kila kitu yani wewe unaitikia ndio mm. unaona ukimwambia yani kitu ambacho yani wewe unakaa kabisa kitu kinauma ukionana na yule mtu unamwambia anakwambia ndio wewe umelizika unasema mm. sawa unaona yani unajuta kama kuna kitu ambacho wewe yani alikufanyia ila wewe mwenyewe hujui mm. basi imeenda imeenda ikabidi kwamba yule mwanamme maisha yale ya kibiti mm. gafa tu yani akauza yani, yani akauza kila kitu cha kwake pikipiki akauza pale dukani yani vitu vyote vikaa yani ovyo ovyo mimi nilikuwa sijui chochote mm. nilikuwa sijui kwa sababu yani nilikuwa bize sana ana kazi zangu kwa hiyo yani mambo yake yeye kumshughulikia yeye nikawa yani sijui chochote mm. basi ikaenda sasa kuna mtu ndo akaniambia unaona mbona kama yani mumeo unaona tumeona kama kuna mtu alimuuzia pikipiki sio askari magereza sio nini na kamuuzia pikipiki kasa muuzia pikipiki eh hasa yule mkaka ambaye ni bodaboda mimi namjua mm. ikabidi kwamba nikaenda poka kwa yule mkaka yule bodaboda nikaenda kumuuliza kabla ya kumuuliza kwanza yeye mwenyewe nikaenda kumuuliza ameona kumuuliza kanambia eh mbona kashauza muda eh kauza eh kauza ile nyingine hana mm. sasa mm. ila nafanya nini unaona na mimi yani sijui chochote anafanyia nini huyu unaona ikabidi mimi siku hiyo ndo nikamuuliza yani wewe wewe umeuza hivi vitu vote unaona yola wewe unafanyia nini au kuna kitu gani ambacho kinachoendelea nyumba na hata sijui akaniambia nitakwambia tu nitakwambia utaniambia utaniambia nini utajua tu unaona kuna kitu ambacho mimi mwenyewe nafanya naona haya maisha yenyewe siyaelewi kwa hiyo kuna kitu ambacho nafanya naona bora tu eh, nimenua kiwanja siu mbezi kwa hiyo kuna nyumba najenga kuwa naenda kumalizia <laughs> unaona uh-huh. basi nikaambia basi naomba basi unipeleke na mii mbezi huko nione hicho kiwanja mm. unaona oh tutaenda siku tutaenda oh tutaenda mimi wewe na mama eh, tutaenda mm. nikasema saa naona kama unafanya jambo hilo ni zuri basi mimi sijui kama iko nyuma ya panzia kama kuna kitu mwenyewe anafanya mimi sijui mm. basi imeenda imeenda yule mwanamme nikabeba ujauzito mm. nilivyobeba ujauzito yule mwanamme kweli nikaa naendelea tu vizuri naenda kanisani naendelea tu vizuri hivyo hivyo hivyo hivyo sasa mara mwisho kabisa baada ya kubeba ile mimba mm. nabeba ile mimba lakini mwanamme humo ndani ananifanyia visa <laughs> Mungu wangu. Mimi naenda kanisani napiga magoti nasema, e, Mungu, naomba nijalie na mimi nipate riski mme wangu apate hela nini." Na kule Mungu alikuwa namjalia alikuwa anapata riski ila mimi alikuwa ananificha. Mm. Mimi ananilaza na njaa. Ukiwa mjamzito. Nilikuwa na mimba. Yeah. Ananiambia kwamba sijapata hela, sina hela. Mm. Sawa, Mungu atakupa. Ila kwamba nilikuwa nashukuru Mungu kwamba yani yani nilikuwa na nguvu. Nilikuwa na njaa hivyo hivyo ila kwamba nilikuwa na nguvu. yani mm. Mungu alikuwa ananipa nguvu. Mm Aya, naombaomba hivyo labda hela ya nauli ya kwenda kanisani na ndugu zangu ananigea. Mm. Anaenda kanisani. Anaenda kanisani huko naomba Mungu, e, eh, Mungu labda maisha yake yawe hivi naye yabadilike na mimi Mungu anijalie nipate mtoto hivi na hivi. Yaani nikaa naenda tu hivyo naomba. Mm. Basi. Na kweli Mungu alikuwa anamjalia, alikuwa anapata. Mwisho wa siku usiku mmekula mchana, usiku yani hamna kitu asubuhi labda ujala ukikanambia kumbe yeye alikuwa anakula huko anarudi anarudi usiku amelewa yani ananuka pombe hmm. unamuuliza kweli unasema kwamba una hata hela hata mia una mtu ambaye mtu hana hata hela kule mtu anaweza kule akanywa pombe na mtu hajala hata kitu tumboni hmm. mtu anaweza kule ukanywa pombe eh unaweza ukanywa pombe nikaambia hakuna kitu kama hiko hakuna kwanza mtu ukiwa na njaa ukunywa pombe tumbo lote linakwangua yaani mm. uwezi kunywa pombe hakuna kitu kama hiko mi mwenyewe nimenunuliwa na rafiki yangu nikamuuliza rafiki yako gani ambaye alikunulia akanitajia mm. avyonitajia mimi nikamfata mpaka yule rafiki yake nikaambia shemeji unavyofanya unakosea mm. tena unakosea sana unavyoona mimi katika hali yangu hii ananiacha na njaa anabea na hela yaani mda mwingine majirani wanapika yani yani unatamani unaona vitu vinanukia wanakukaribisha karibu <laughs> unatamani vinanukia sasa si <laughs> e, eh, yani mtu anakaribisha karibu mm. mi nasema asante nimeshiba ila nafsi yangu naumia natamani ule e, eh, nile kwa nini usile na umekaribishwa <laughs> yani <laughs> yani nilikupo yani naogopa labda sijui atanisema au labda mtu atanifikiria vipi yani mtu yote alikupo hajui siri ambayo nilikupo ndani mi na yule mwanamme mm. yani navulana na njaa amna mtoto yule anaojua lakini mtu anajua kwamba mimi ndani nakula nakula vizuri yani hakuna mtu yote ambaye alikuwa anajua kama ndani mi nilikuwa naishi vipi mm. yani <laughs> basi yule shemeji yangu nikamwambia ujue mtakuwa yani huyu analaza mi na njaa siri wala nini ile chemilio akanambia uli eh, mbona yeye anakuja na hela hapa anaondolewa tubia eh, ye mwenyewe anakula kule unachosema nikaambia kweli mm, shemeji bwana mungu nikaambia siwezi kuongopa kitu kama hiko hata mm. kama kumwita mwenyewe hapa unaona yeye hawezi kukata siwezi yani siwezi kuongopa mm. naona akasema basi anachofanya hivyo sio vizuri mimi akija nitamsema sawa nikarudi kwe nikaambia kwa hiyo unanidanganya mimi akumbe unakula unashiba kule ni mwanamume kweli aliangu ni kama hii kule unaonyesha mimi na njaa nikasema sawa ila mungu atanilipa tu atanilipa basi imeenda imeenda hivyo hivyo kumbe yule mwanamme yani ni yake yani alikuwa sio sahihi kwangu ila tu mungu tu ajali yani yani yani kwa hata sielewi yule mwanamme mm. basi mwisho wa siku mimi nilikuwa na rafiki yangu yule rafiki mm. yangu tulikuwa tunaenda wote kanisani siku hiyo alikuja mchana alikuja kunipitia hii tunaenda wote kanisani mm. alivyokuja akaniambia yani tukawa tunapiga piga story nini yeye yeah, akasema ah yani huyo mwanamke una bahati bahati sana yani, yani yule mwanamme yani huyo yani huyo ni mme wangu mimi eh? mm. anaambia yani huyu rafiki yako huyu mwanamke ana bahati sana akamuiza na bahati eh, bahati ya nini yani saizi ankopo kashafariki kweli yani kashafariki muda hmm? ameshakufa muda hasa huyo anamuuliza ameshakufa muda eh, kwa nini basi tu yani ana mungu kweli yeah. eh, ana mungu kweli ah hata nenda kwa na nishemeji unasemaje ana mungu eh ana mungu yani yani ana mungu kweli yani huyo eh kwamba ulikuwa wewe tayari umekufa eh ina maana na yeye akiongea hiyo kauli ina maana anajua nini kingekuwa kimekuwa eh unaona yani ana mungu kweli hasa mimi nikaambia wewe kwa nini unaongea hii una, yani, yani unaongea hivyo yani kwa nini mm. eh yani una mungu kweli yani una mungu kweli yani sasa ngotea tushakufa yani una mungu kweli sasa mimi pale nika yani sijaekea yani sijaekea ile maanani sana kwa sababu yani anaongea hivi yani vipi naona basi tukajiandaa tukaenda kanisani tukaenda kule kanisani kuna wale ambayo kuna yani kuna wale wachungaji wadogo wadogo wale mm. ehe nikaongea naye nikamwita nikaongea pia nikasema ah, mbona mimi mama kaniambia hivi yani kuna kitu gani ambacho kinachoendelea mimi mwenyewe sijui mm. ile baka akaniambia hivi mm, inafikia wewe mume wako sio mtu mzuri huyo mm. mume wako sio mtu mzuri kwako wewe mm. yani awezi akakwambia kitu kama iko lakini utakuja kuona tu we mwenyewe mm. e, eh, yani utakuja kuona tu kila kitu nikasema sawa basi mi nika naendelea tu hivyo hivyo kanisani kanisani kanisani mwisho wa siku mm. akaja akabeba kila kitu kila kitu akabeba akaondoka mimi narudi pale nyumbani nikaambia hey, eh, si tufikiria ba umeama hey, eh, mume usikaja hapa akabeba kila kitu sisi labda umeama bila kutuaga mi kama siwezi kufanya kitu kama hiko kwa hiyo tena hamna kitu kwa hiyo nimeingia ndani godoro mm. godoro ndio lipo chini pale na nguo zangu basi bas hapo sina hata mia na nimetoka hapo kanisani njaa inauma sina hata mia afu, afu na mimba yeah. <laughs> Eh, e, mungu wangu hmm yani niliishiwa nguvu hata jiko akuacha yani <laughs> e, eh, Mungu <laughs> yani nilishiwa nguvu yani nikaani sina nguvu ya aina yoyote yani, yani nilishiwa nguvu ya aina yani nilishiwa nguvu kabisa nikasema e, Mungu wangu kweli kweli mhm. eh, cha msingi kwamba nikampigia kuna kakaangu ambaye anakaa Shinyanga mm. nikaambia kaka naomba unisaidie. Akaniambia nikusaidie? Nikusaidie nini? Nikamwambia ni yalionikuta ni makubwa, yani hastahili mtu yote, yani yani yani kumkuta. Naambia yani mimi kaka, sijala kwanza, na niuma sijala chochote. Mm. Akanambia kani kimetukia nini? Kaambia kaka, shemeji yako kabeba kila kitu yaani hapa nipo sina hata mia, sina basi mikaka akanitumia hela akaambia kwanza kula kwanza akanitumia hela yaani hata kama mtu umeenda kununua chakula yani hata kupita hapa mm. yaani chakula kile akipiti yani nafsi inakuwa yani inauma yaani hakipiti <laughs> ila kwamba nikakaa chini nikapiga makuti nikaomba mungu kwamba hey, eh, mungu we ndio ulioniumba hata kama huyu mwanaume kanikimbia lakini kaniacha na mikono na miguu mm. na hali yangu kama hii e mungu naomba tu wewe unipe nguvu na unisaidie maana siwezi kujua hatima yangu ipoje mbele ndio basi namshukuru mungu kweli mungu alinisaidia nikapata yani ujasiri nimekaa nimekaa baada pale pale katika chumba kile kile baada ya siku mbili tatu imamu nyumba mm. anaambia kwamba kodi yangu imefika kwa kumbe alikimbia kodi yani, yani yaani kakimbia na yani kuisha ah. imekaribia kuisha ndo kaiba kila na hela pia ilikuwepo alisema kwamba hela hii mimi nimwambia kwamba hela ilipa hela kodi ya miezi mitatu mimi nikajua kwamba ile hela ilipa ah ulimpa na hela kodi tena nyingine eh hela kodi yani ukiwa mjamzito bado eh, ulikuwa unaweza kupata kodi yani kipindi hiko hata ndio niogopo vile katika hali kama ile lakini kwamba nikiomba msaada mm. yani kwa baadhi ya ndugu zangu mm. ehe, wengine walikuwa wananisaidia hata yangu mzazi pia ehe, alikuwa ananisaidia kwa hiyo umekuta akachukua vitu ukajua kodi bado ehe, kodi ya miezi mitatu kwa hiyo akawa na sasa mimi nilijua kwamba hela kodi kalipa mm. kwa hiyo kaja yule mama anataka hela yake hela kodi hajalipa mm. kasema eh, mungu wangu sasa yani yaani sielewi ni nini hiki basi nikaambia mama naomba tu univumilie siku mbili tatu hizi mm. ili nijue kama nitapata hiyo hela sawa nitakupa kama sijapata basi nitakuachia chumba chako mm mama akasema sawa ila kwamba ni mume wako kila siku mungu anandanganya nikaambia sasa huyo mume mwenyewe hayupo nipo mimi hicho kitendo mm. alichonifanyia yani ni aibu mm. basi mama akasema sawa humpigii huyo mume yaani kipindi hiko nampigia simu akisikia tu sauti yangu mm. anakata hata namba nyinginewe unampigia simu akisikia tu sauti yangu anakata mda mwingine unapigia simu inaita inaita tu hiyo simu inaita tu inaita apokee simu apokee simu aina yoyote mm-hmm. basi imedameenda ikabidi kwamba nikaenda kwa baba mm. kwetu hapo tegeta nikaenda kumwelezea siku zote mzazi ni mzazi tu mm. e, baba akasema ni kwamba usoni usirudi hapa nyumbani kwanza mm -hmm. ili ujue na hali yako hiyo utafanyaje mm. nikaambia baba ni sawa ila kwamba kitu kimoja siwezi kukataa au nani hapa ni kwetu kwamba nikishakaa kwetu nisharudi kwetu kwamba nitakuwa kwamba nitajibweteka mm. nitajibweteka kwa hiyo mimi nachokitaka nataka yani mungu yupo atanisaidia tu nirudi tena pale pale katika nyumba ile ile nikakae mm. niangalie maisha yangu yanaendaje mm. baba akasema kama ndo hivyo sawa kama ukipata na tatizo lingine utaniambia kama kuna kitu ambacho kilichopelea basi baba akanipa hela kodi ya miezi mitatu akanambia hii hela nyingine akanambia hii nunua unga nunua hiki cha kusaidia siku mbili tatu nikarudi mie nikampa hela kodi yule mama na mimi maisha yangu yakaendelea gasa tu siku hiyo nakumbuka nilienda kanisani kule kule kanisani mm ndo tunauli na mwenzangu huyo dada huyo ambayo mm. tuko tunaenda wote mm. nikaa najisikia kiuno kinauma hasa tupo katika gari nikanaambia mzaku mbona kiuno kinauma mm. gafla hivi asielewi ah, kanaambia eh, kweli eh, yani kiuno kinaniuma kweli akanaambia aya tuombe tu mungu mpaka tutelemke kwanza tukatelemka kwenye gari yani tulivyotamka katika hali siwezi yani siwezi hata yani, yani hivi siwezi nikanambia eh, mbona vinazidi sana akanaambia jikaze nikaambia sawa lakini mbona vinazidi hapo nakwambia sina yani sina hata mia mm. sina hata mia eh. sina hata mia nikasema eh. nikaambia sa hali hii sina vifaa na sina hata hela hata mia sina tafanyaje nikasema ah, hapa sijui kwanza nimpigie simu kwanza yani mama mkwe wangu kwanza nimwambie mm. kasema haya ongea naye nikampiga simu mama mkwe alo mama e, mi mama anaumwa anaumwa huu ni uchungu ila mama sina hata mia mm. na hospitali za kwetu huku kama unavyojua ni hela tu mm. mama kanaambia nenda hivyo hivyo atakupokea tu hospitali ah. sasa mama nikaambia yani mi nenda hivyo atanipiga hospitali sina kifaa cha aina yoyote afu sina hata mia yaani utanipiga kote eh, nenda tu hivyo hivyo watakupokea ah. nijisikia vibaya sana basi ikabidi sasa yule yule nani rafiki yangu akasema hivi mkoa tuongee na baba yake maake mm. baba yake anakaa hapo kwa kopa tukampiga simu na baba yake baba yake baba yake mzazi baba yake mzazi huyo mume wako e, sasa e. Mm. yaani akaongea naye akamwambia njoo aya akaenda yule rafiki yangu akaenda mm. paka hapo babake mzazi kwa kopa mm. alivyoenda akamwambia alivyomwambia akamwambia mimi sina msaada wowote mm. sina msaada wowote wakupa labda cha kukusaidia kitu kimoja chukua ibuku lipi ya pikipiki huyo mwenzio aende serikali ya mitaa hmm. aende serikali ya mitaa labda serikali ya mitaa labda inaweza ndio ukampatia msaada Hmm. <laughs> ah, akaja akanambia, nikasema e, Mungu wangu kweli. <sighs> Kasema sawa basi. Mimi tumetoka pale hadi nyumbani nyumbani rafiki akanisaidia kuweka nguo katika begi, tukaenda hadi hospitali Mwananyamala. Kuna dokta mmoja, sitaki kumtaja jina mm nilikuwa yani namjua kuna kipindi hicho nachoenda hospitali pale namjua mm. tukaenda di pale nikamuulizia tukaingia mm. tuvoingia pale nikaambia naomba tu unisaidia hali yangu ndo kama hii mm. akasema kuna vipimo vingine vinatajia kwamba hela kwahiyo unafanyaje anaambia eh, nitafanyaje kabidi tena hapo hapo tena nikachukua tena simu mii mwenyewe mm kapiga simu huyu kakaangu ambayo yupo shinyanga mtoto wa mkubwa mm. kapiga simu tena nikamwomba kakaangu namshukuru mungu yani nashukuru sana akanitumia hela afuntumia ile hela kanunua vifaa tukalipia kitanda mwananyamala kila kitu kila kitu tukafanya hivyo basi ile mimba ikatoka ah. sasa ilikuwa ijafika umri wa kujifungua eh, ilikuwa na umri gani ilikuwa ina miezi mitano inaenda sita yeah. Poor. Poor. basi ilivyotoka ile mimba mara kidogo mamake mamake mzazi anapiga simu yani huyo ni mama mko wangu mm. simu nikaambia siwezi kupokea simu yake mm. sipokei pole ikazi nikasema siwezi kupokea simu yake mm. siwezi kupokea kweli sijaweza kupokea simu mm. kwa na namba nyingine wala pengo alikuwa anajua akanapigia simu yeye mm. akanaambia atakipokea simu yako mm. basi imeenda imeenda kuyo ndo akaambia na mwanaye huko akapiga na simu Mm. huyo mm. mwanawe akatumia namba nyingine katika simu yangu mi nikapokea mm. pokea kanaambia eh, ndo umeamua kutoa mimba kutoa mimba yangu umeamua kutoa ye kajuaje wakati simu hujapokea hata ya mama pa yaani ye mama yaani mama alimpa taarifa huko wenyewe siu alimpa taarifa ni mama alimwambia mm. mwanaye huko wenyewe wanasiliana mm. kwahiyo mwanawe alitumia namba nyingine mm. ambao si ni kwake ile ambayo anatumia siku zote mm. e, ndo akanipigia mimi simu mm-hmm. Kana, na nimi nikapokea mm. nilivyopokea ni yeye kumbe kanaambia kwamba eh, ndo meamua kutoa mimba yangu mi nikakata sijataka kusikiza chochote tena mm. basi nikaruhusiwa nikarudi nyumbani ambao kuna dawa ambazo niliandikiwa ambayo ile hela ambayo nilitumiwa kule na kaka mm. ilikuwa ndo imeisha hivyo nikarudi nyumbani kuna dawa ambao nilikuwa nimeandikiwa kwamba nikanua hizo dawa kiangalia sina hela sina hata mia hata na hapo sina msada mwingine yani kwa ndugu zangu kukutena nishaomba hadi aibu basi mama yule akaa naendelea tu piga simu nikasema acha tu nimsikilize anachoongea nikapokea nikapokea eh, akaniambia umerudi nikaambia ndio unaendelea nikaambia namshukuru mungu Ah, nikamwambia mama ila kwamba sina hela mm. kuna dawa ambazo zinatakiwa kwamba ende nikanunue mm. no basi nitumia angalau ende nikanunue dawa hiyo mara yetu sawa lakini hajanitumia mm-hmm. hajanitumia hela basi nimekaa mpaka jioni sijatumwa hela wala nini kabidi tena nikampiga tena si baba yangu nikamwambia baba ndo akanitumia akatumia hela nikaenda kunua dawa nikaa naendelea tu na dawa naendelea tu hivyo hivyo basi nikamshukuru tu mungu maisha yakaendelea mm. nikaanza tena upya tena maisha maisha yakaendelea hivyo hivyo basi medameda nami tena nikasema hapa basi mi nitafute tu angalau hata kibarua na mi niwe napata mia mbili mia mbili mm. kweli nikapata kibarua nikafanya hospitali walikuambia sababu ya mimba kutoka wananiambia kwamba waliniambia kwamba wao yani siju waliniambia walisemaga kwamba siu presha siu presha sijui nini wenyewe sema siu presha mm. eh, mm-hmm. ukaanza kutafuta kibarua eh, nikaanza kutafuta kibarua nikafanya mm. kwa mtu tena nikaanza tena maisha tena upya mm, mm na hapo tena na lingine katika tembea tembea yangu pia nikapata tena mwanamme ambao ni mwanamme nikapata tena ujauzito mwingine kwa kuolewa au sasa hapo e, yani ni nje ya ndoa mm. e, tofauti na mwanamme yule yani baada ya huyu ku, e, kuachana naye eh. ali, mli, alikupa talaka ajanipa talaka huyu wa kwanza e, eh. akukupa alikupa ajanipa talaka Ehe. Mm. kwa hiyo mpaka unakuja kukutana na mwanaume mwingine na mm. mnakubaliana ilikuwaje kati ya una talaka kwa sababu wenyewe katika yani, yani waislamu wenyewe mm. yani jinsi wanavyosema yani jinsi wanavyosema kwamba ukishaolewa tayari mm. mwanamume kakuacha kutelekeza mm. ndani ya miezi mitatu ana huduma yoyote mm. we si mke kwake apotea wenyewe ndo wanasema kwamba kakuacha ukiwa na mimba mm. ukishajifungua mm. mtoto awe bahati mbaya hayo nani kwamba yeye hana huduma naye mm. kwamba si mke kwake tena katika mm. dini yao jinsi wanavyosema yani wao wenyewe kwa hiyo wewe ukatumia kigezo hicho e, mimi mwenyewe nikatumia kigezo hicho kwa wataalamu wa elimu ya dini mtatuambia ukaanzisha safari nyingine nikaanzisha sasa. safari nyingine tena ehe ambayo ilianzaje hiyo safari nyingine tena imeendamia tena nikapata tena sina unajua mtu sisi yani sisi wanawake kama ukishapata tena yani na tatizo lile mimba imetoka sisi wanawake hatuchelewagi mm. nika, katika tembea tembea yangu tena nikapata tena mimba yani ya mtu mwingine mm. nilipopata tena mimba ya mtu mwingine hapo unaishi kwako bado e, yani hapo bado nilikuwa naishi kwangu mm-hmm ya mtu mwingine maisha yakaenda nilikuwa naendelea tu mwenyewe vizuri mm. sasa kuna kipindi sana nikaa naumwa mm. nilivyokuwa naumwa sasa yule ambaye yani ni mwanamume wangu sasa hivi anakaa kwao yani ni familia mm. basi akanambia unaonaje kwamba kwa sasa hivi yani turudi pale yani tukae wote pale afu kwa e, kwake kwao pale mm-hmm. familia mm-hmm. kwa baadaye tutatafuta chumba sehemu nyinginewe mm. nikasema sawa basi tukarudi pale kwao turudi pale kwao sasa kuna ifi yangu nini pia ni, ni dada wa mwanamme uh-huh. mm. mm. kipindi hicho ambacho nachoamia yani nachoamia mii pale mm. tuko tunaelewana tu vizuri namsalimia tu vizuri sasa gafa tu akaanza kubadilika mm. akaanza kunichukia ananiongelea vibaya kwa watu mm. yani ana, yani anaongea neno yani wewe unasikia hivi yani neno ambayo yani la kuuma hivi la kwanza liloliongea yani kwamba yani yani huyu mwanamke simpendi katika maisha yangu yote mm. yani simpendi simpendi simpendi hey, eh, yani nakwambia sasa kwamba eh nashangaa hey, eh, mdogo wangu eti kam, eti kamchukua mwanamke mwanamke mmoja kwanza mkubwa eh, tofauti kabisa na mdogo wangu yani hawalingani kabisa mm. yani simpendi huyo mwanamke katika maisha yani simpendi simpendi simpendi simpendi mm. anaongea hivi wewe unasikia mm-hmm. lakini mhm. mimi sijawahi yani kumjibu chochote sijawahi mm-hmm basi maneno maneno tu maneno maneno tu hivyo hivyo yani mwisho wa siku katika familia mimi hapa yani maneno yani yamezidi sana mm. yani yule mama yani kunisema mimi maneno yamezidi sana ikabidi mimi nikamwambia mdogo wake nikamwambia kwamba mimi sipendi hayo maneno ambayo anaongea dada yako na mimi mm. niko katika hali yangu kama hii maneno mengi anaongea ni makali hali gani tena au ndio hapo eh, eh, hali ya ujauzito uh-huh. maneno mengine anaongea ni makali sana kwa hiyo mm. isipendi anavyoongea basi ikabidi yeye ndo akamwambia mumewe akamwambia mwambie dada nani mwambie mke wako kwamba maneno mengine anaongea sio vizuri mm. basi ikabidi siku ndo ukaa kuna kikao naona basi yule mwanamke akabwata akanaongea kwamba yeye kama vipi basi aondoke humu ndani anachokaa anachokaa kitu gani naona aondoke mm. unaona anachokaa humu ndani anakaa kitu gani si aondoke humu ndani mm. naona kwanza mwanamke mwenyewe nawe kwamba yeye ni hamulingani kabisa e, aondoke humu ndani mm-hmm. basi chuki chuki chuki chuki hivyo hivyo basi mi tena ndo nikaa naumwa nikaa naumwa nikaa naumwa nikaa naumwa nilivyokuwa naumwa mwisho wa siku ile mimba ile yaani ikafika miezi saba mm-hmm. nilivyofika miezi saba sasa nikaa najisikia yani naumwa naumwa naumwa mm. yeye huku ndo anatangaza kabisa mm. alisema e, nashangaa e, mimba mimba mimba watakuwa na wao kila siku mundani mundani yeye naanilia matatizo yeti mimba mimba mimba mimba watakuwa na wao sasa mtu anaongea hivi unasikia kabisa hivi yani mm. nafsi pia inauma ila kwamba mimi yani simjibu chochote basi imeenda imeenda, ikabidi sasa mimi ile hali ya kuumwa imezidi mm. Ikabidi nikaongea na familia yangu na wazazi wangu. Mimi kwa baba ni Msukuma mm. kwa mama ni Mdengereko, kwa hiyo kwa upande wa baba wakasema basi aje huku mm. Shinyanga. mm-hmm. Basi nikaondoka mimi nikaenda Shinyanga kwenda kule nilivyoangaliwa kwamba kumbe yani yani mimba ile imeayuka hivyo hivyo yani imeayuka vipi yani imeayuka tumboni ni hivyo hivyo yani tumboni imeayuka hivyo hivyo imeayuka yani ulikuwa nayo mimba nilikuwa na mimba lakini mimba imeayuka tumbo likarudi au bado mpaka saa hizi yani niko hivi niko flat hey, eh, sijazaa wala sijauma uchungu yaani mpaka saizi niko flat eh imeayuka kabisa yani mimba imeayuka hujaumia hujapata haijaharibika haijaharibika sijauma uchungu haijatoka yani, ime, yani imeayuka kabisa kama hivyo unavyoona tumbo ikaisha eh hivi hivi imeisha uliwahi kwenda kliniki ukiwa mjamzito niliwahi kwenda kliniki kipindi mm. hicho mm. ambacho kabla sijaondoka kwetu mm kipindi hicho ambacho kabla sijahamia pale katika yani yani kabla sijahamia pale mm. ambayo yani kabla mwanaume hajakwambia e, eh, sasa e, njoo e, e, uh-huh. niliwahi kwenda mm. nikaa naendelea tu vizuri na kliniki wakikucheki wanakucheki naendelea vizuri na kulikuwa tumboni kuna mtoto e, yani nilikuwa naendelea vizuri mm. yani baada tu ya kutoka pale kwangu ya kuhamia katika ile nyumba mm. ndio mabadiliko yakawa hivyo kweni huko eh basi tulitoka hapo kwa hiyo nani ndugu zangu wakaniambia basi twende hospitali ili twende tukajue kabisa mm. kwamba kweli ilikuwepo au kuna nini ambacho kipo mm. tukaenda hospitali ya kwanza tukapima nikaambiwa kwamba mbona hana mimba na wala mimba hujawahi kuwa e, nayo e, e, yani hamna kabisa hana mimba kabisa wala mimba ile e, wala mimba eh hamna kabisa mimba eh e, mbona huyu mtu hana dalili zote zote za mimba hamna kabisa mimba eh nikaenda pia hospitali nyingine ya pili wakanipima wakasema kwamba huyu mtu mbona hatuni chochote kile yaani hamna tena dalili nyingine ile yote ile ya mimba mm. basi karudi nyumbani mm. wakasema kwa hiyo hapa tufanyaje mm. wakasema basi yani wakasema basi tukatumia yani tutumie njia nyingine ili ya kumpeleka sehemu ili aende akaangalie ni tatizo ni lipi mm ambayo iliyosababisha mm. basi ndugu zangu mi wale wakanipelekaga kuna mm, baba mmoja hivi wakanipeleka mm. wakaangalia waka ni nani yani yani mambo ya mila yani mila mila za kwetu mm. kwa tuseme wazee wa kimila eh, wazee wa kimila mm. wakaangalia wakaniambia kwamba huyu mtu mbona kama alikuwa nao mimba ila mimba imechukuliwa na nani imechukuliwa hata usema kama imechukuliwa yani kwa sababu yani kule kwetu ni wasukuma wanapenda sana kuongea kilugha mm. yani wanaongea kilugha yani kilugha sana mi pika yangu ndo nilikuwa naongea kiswahili mm. e, kwa hiyo wao wenyewe wakawa wanaongea kilugha na ndugu zangu mm. Eh, wakasema kwamba mimba imechukuliwa kwa hiyo wenyewe wavumaizia wakawa wanaongea kilugha mi kilugha sijui asimengi sana wanaongea kilugha mm. Eh, basi au imechukuliwaje ehe basi niambia kama imechukuliwa nikaambia imechukuliwaje akasema imechukuliwa yani kimeujiza na, na, na, na watu mm. ehe, watu wapi nini mm, na watu kasema sasa mi nimefanya nini ah, nani hao watu akasema mtu tu akitaka laki kufanya mtu anafanya hata kama mtu jamfanyia kusa lolote mtu anafanya mtu anautendea vyovyote vya mtu anafanya mm nikaambia je utanisaidiaje mm. kwa sababu mpaka saizi yani sielewi yani sielewi chochote mm. utanisaidiaje yule baba yule akasema kwamba kwa sababu hali yako yenyewe sasa hivi iko hivyo maana nilikuwa naumwa mm. eh yani kwa sababu hata kuinama hata yani nilikuwa naumwa basi akaniambia kwamba cha msingi kwamba tuombe mungu kikubwa kwamba ni uzima mm. eh nikasema saa basi tukaondoka nyumbani tulivyoondoka siku ya pili yake tukaenda tena sehemu nyingine kwa babu mwingine tena mm. tukaenda kuangalia kwamba lile neno ambayo alisema yule baba yule mm. ni sawa na huko sehemu zingine ambayo tutani tutavyoambiwa mm. tukaondoka tena pale kwa kesho yake tukaenda tena kwa mtu mwinginewe na mm. huyo mm. baba mwingine tena akatuambia tena vile vile kama alivyotuambia yule wa mara ya kwanza mm mm-hmm. eh, tukamuuliza je nani ndugu zangu wakamuuliza utamsaidiaje binti yetu mm. akasema kikubwa kwamba tumsaidie ili apate uzima e, mungu atamsaidia atapata tu tena mm. e, kasema sawa basi ikabidi pale ndugu zangu wakatoa shitikitu basi nikaanza e, e, nikaanza tena yani tiba nikaanza na tiba nikaanza na tiba basi nikaendelea vizuri yani hata kufanya kazi yani kazi zangu nilikuwa siwezi mi nilikuwa natembea yani hata ile kupiga hatua vile ni yaani kutembea vile kupiga hatua yani kutembea vile kama naku, yani, yani kutembea kama navyotembea sasa hivi mm. nilikuwa siwezi nikatembea kidogo kidogo kidogo kidogo kama kama waliona imechukuliwa eh. walikwambia imepelekwa wapi na kufanya nini yani wao wenyewe yani mi nivauliza tu kama kina nani wavyochukua mm. akasema ni watu mm. unaona ndo, e, ndo amechukua ila kwamba sijataka kwa ile wachukue sijataka yani mimi mwenyewe sijataka ile yani ile kuulizia ile sana mm. e, au kuwauliza je ukitaka isichukuliwe inakuwaje e, ndo mnaambia kwamba nani kama hivyo ukishapata uzito mm. basi kuna mila ambayo inafanyika mm. naomba mungu mungu anakusaidia mm. yani hawatafanya hivyo tena mm. E, ndo niambia hivyo, akasema sawa. Mm. Pole sana. Ah, asante. Kwa hiyo na kama ilichukuliwa na wameona imechukuliwa na hujataka kujua imepelekwa wapi mm. haukuuliza je kama imechukuliwa iwezekana ikarudishwa si, yani sijamuuliza kwa sababu si kama ime, imehamishwa yani e, kwenye eh, mwili e, wako e, si, yani sijamwambia kama ili yani hili nirudishiwe tena mm. yani sijamuuliza au uliogopa unaweza ukarudishiwe kitu ambacho e, vitu yani vikaa tofauti e, mm. e, ndio maana akaniambia kwamba yani kikubwa kwamba tuombe kwamba uzima mm. e, uzima kwamba yani wakwako wewe mwenyewe mambo mengine mm. yanafata ulipomaliza pale ukarudi tena dar es salaam uh. E. ukarudia kurudi ukafikia wapi nimefikia tu hapo hapo ambapo nilipokuwa mwanzo ambapo ndo ulipokuwa kama hivyo upendwi na nini eh, ujasiri huo umeutoa wapi yani eh, tatizo siku zote mm. sio sema labda mimi mwenyewe napenda mm. sipendi mm. ila kwamba hali zetu mm. Mm, hali zetu ndomaana nikasema kwamba nirudi ili nijue na mimi napambania wapi ili pale ile sehemu ili nitoke Mm. Ehe, yani hali zetu na kama unavyojua kwetu ni mbali mm. na nauli ni nyingi na hela nyingi ambazo yani zilizotumika nani kule sawa mm. kwa mume wa ndoa mm. ulipoona mambo hayaendi uliita wazazi wake mm. mama yake na mjomba mm. huku ambako sasa hivi upo mm. au ulipokuwepo ukweni baada ya kuona kuna tatizo na huyu dada mtu tumwite wifi si ndio mm. umeita wazazi wake mzazi wake wa kike amefariki mm. na wakiume pia amefariki mm. ila yupo kaka yake kaka yake ambaye tuko naye mule ndani mm. naye pia anajua kila kitu mm. ila mimi nilimwita mm. nikamwambia swala la dada yake mm. yeye akaniambia kwamba dada yake yani ndivyo alivyo yani hiyo ni uruka yake mm. e, tabia zake ndivyo hivyo hivyo mm-hmm. kwamba hata kama akiambiwa kitu chochote kile yeye anatoa tu ukali lazima aongee vitu vingine ambavyo ni vya ukali mm. e, kwamba ni tabia yake na wewe umechukua hatua zozote pengine kumtafuta sasa kujua kama kuna shida ambayo pengine wewe huijui na kuitafuta amani nili nilimwita ambaye ambaye ni mume ambaye huyu wa sasa hivi ambaye yani sio ndoa ambaye ni mdogo wake mm. nikamwambia nikaambia kamwambia kwamba dada yako kwamba mie pia sina ukamilifu mm. na mapungufu yangu mm. Mm-hmm na siwezi kujua na yeye pia naye pia ana mapungufu ana mapungufu yake vile vile mm. nda kamwambia dadako kama kuna kitu chote kile mimi nilichomtendea mm. yeye haliziki nacho ila mi naona sahihi kwake mm. kumbe yeye yani kwake kinamkwaza mm. ameambie mm. kama kuna kosa lolote ambayo ni kubwa zaidi ya hapo mm. aniambie mm hii nijue tusameane, lakini sio hivyo anavyoongea maneno yake kama hayo. Ikawaje? alienda kumwambia, napenda kumwambia, akaonekana kwamba yeye ananipendelea mimi mm. E, ananipendelea mimi, anaongea kwa sauti kwamba yeye ananipendelea mimi mm-hmm. E, kwa hiyo hakuna suluhu iliyopatikana? E, hakuna mpaka leo hii hakuna. Nikimwamkia ananyamaza kimya mm. Namsalimia muda mwingine namsalimia mara moja ananyamaza kimya, namsalimia tena mara mbili mpaka namwangalia hivi uso mm. uso ni hivi, namsalimia haitiki mm. namsalimia ananyamaza kimya mm. E, mi sichoki kumsalimia, namsalimia ananyamaza anamsalimia tena mara pili labda ile mara kwanza hajasikia anamsalimia tena ananyamaza ila kwamba anamwambia mdogo wake kwamba dadako eh, namsalimia mbona yani hata kunitikia yani haniitikii hata salamu anasema msalimie tu msalimie hivyo mm. kama anakutazama unamwambia nini ha? Ah, kama ananitazama kwamba nachomwambia mimi sina kinyongo naye na mimi pia na mapungufu yangu sijakamilika mm. chochote kile anachoona mi nimemkwaza mm. anisamehe na wewe umemsamehe e, eh, mi nimemsamehe chochote kile ambacho yeye alichonikwaza mimi mm. ambacho nimeona kwamba hiki ana, yani anachosema kwamba sio sahihi kwangu mie mm. nimemsamehe sina kinyongo naye nimemsamehe yule mwanaume ambaye wa kwanza sasa nakurudisha mm. nyuma mm. yule mwanaume wa kwanza mm. mawasiliano yanaendelea au yaliendelea yule mwanaume wa kwanza mm. ambaye ni mume wa ndoa ni mume yani kuna yani anakaga ni muda ananipigia mm. simu ila mimi simu yake sipokei kuna kauli ulizungumza kwamba ulikuwa hujui nyuma yake kuna vitu gani e, nyuma ya eh, pazia e. ulikuja kugundua kulikuwa na nini zaidi kikubwa yani nilikuwa naona kwamba yule mwanamume mm. kuna kitu ambacho yani halinifanyia yani muda mimi kujua kitu gani kwa ajili gani kwamba kama alikuwa na mambo tu haya wanasemaga yani yani yani utapeli utapeli ambao utapeli wa mjini si wanasemaga yenyewe utapeli yani mtu anakuwa ni tapeli mm. mtu mtu anaweza tu hivi akaongea na wewe kitu mm. unaona u, yani ukatoa yani mm. mbinu nyingi yani mm. bila wewe mwenyewe kujua na ukakubali kwa baadaye kabisa mimi nilivyokuja kujua kama yule mwanamume si mtu mzuri kwangu mm. pia ndugu zake baadhi mm. walikuwa wananiambia sisi tuko tunaogopa kukwambia kwamba yeye ni mtu wa eh, yani yeye ana tabia yani ya ujanja ujanja sana mm. e. inahusiana na kauli ya kwamba una bahati ungekuwa umekufa siku nyingi yani inahusiana na kauli hiyo kwamba alivyonitamkia kwamba ni bahati ningewepo nimekufa mm. yani ana mambo yake mwenyewe ujanja ujanja ambao yani oh, ujanja ujanja unamaanisha nini labda mi ndo sikuelewe <laughs> labda hivyo nitamkia hivyo kwamba una bahati ngopo umekufa sasa hivi mm. kwamba labda kuna kitu ambayo alikuwa anataka yani kwangu mimi labda anifanyie unaona mm. eh, labda alishindwa mm. ehe kashindwa ndio maana akaamua kunifanyia mambo hayo yote mm. ehe kwa hiyo we tafsiri ya ujanja ujanja kwako wewe ni kitu gani <laughs> mtu ambaye <laughs> yani ana mambo yale yani tuseme ya ushirikina shirikina ya kuangaikaangaika labda kutaka labda kitu labda utajiri ni nini mm. e, labda ni sawa eh. amewahi kukuomba msamaha kufanya lolote kwa kwa sasa hivi mm. kwa kwa sasa hivi hivi kwa mfano sasa mm. hajakupa talaka yule eh, eh. akija aki, akidai kwamba wewe ni mke wake mm, mm. unaweza ukapinga mi napinga napinga ujue siku zote mm. mi binadamu mm. na mi pia na mapungufu yangu pia mm. lakini kuna mengine mtu hata kumsamehe mtu huwezi kumsamehe mm. Ehe, kwa sababu mimi hapa kwanza katika maisha amenirudisha nyuma sana mpaka saa hizi mm. sijui maisha yangu yapoje mm. mm. amenirudisha nyuma sana mm. na nikupo na malengo ya maisha yangu saizi ngopo niko mbali sana mm. ila yeye ndo alisababisha malengo yangu yote ndoto zangu zote mm. zimepotea kwa sababu ya kwake yeye mm. cha pili mi nilikuwa na msimamo wa kimaisha mimi na yeye ili tufike hatua fulani mimi na yeye mm. e, zote zile ndoto zangu zote amezirudisha nyuma ni yeye kwa hiyo na cha tatu yeye ndo yani kanisababishia matatizo makubwa sana unaona hata kama kwa upande yani wa familia yangu pia mm. ehe matatizo gani upande wa familia yako mm. au kutuambia hasa kila siku ya mungu mtu yani yeye mtu hana kitu mtu unaomba msaada kwenu je familia yako inakuwekea vipi kwamba umeolewa na huyo mwanamme yani huyo mwanamme yani wa kivipi yani wewe unamfichia siri yani unamfichia siri ni mumeo wakati mumeo mwenyewe ushamjua ni tabia zake zipoje mm. lakini pia unaomba msaada yani yani kwa upande wa kwenu ili usaidie mm. kumbe yule mwanamme sio sahihi kwako mm. afu ndo mwisho wa siku wewe mwenyewe mume wako unamfichia siri unakuja kuwa yani tofauti kabisa na tofauti jinsi ulivyopanga siku za mwanzo ulikuwa humpendi kwa mujibu wa maelezo yako mm. zaidi ya mwaka mm. akiwa anapambana kukupata yeah. na baadaye kwa mujibu wa maelezo yako kwamba ukajikuta unampenda mm. kipi kilikufanya uanze kumpenda na ulikuwa unasema umpendi kabisa mm. sijajua ni nini hata mi mwenyewe pia nilishangaa mm. e, sijajua ni nini yani ambacho yeye mwenyewe alikuwa yani alikuwa nacho mm. sijajua mpaka sasa hivi sababu ya wewe mm. kubadilishwa jina mm. aliyakuwa ulikuwa tayari una jina la Kikristo mm. umesema la Kikristo ulikuwa nani? Agnes. Agnes. Ah. La Kiislamu? Tausi. Ulikuwa tayari una jina la Kiislamu. Mm. Sababu ya yeye kukubadilisha jina mm. ukihusianisha na masuala ya kusoma nyota kama mm. ulivyosema, sijui kusoma nyota na vitu vingine mm. kama hivyo, mimi sina hizo elimu mm. ilikuwa ni nini? Yaani uh -huh. katika ndoa za Kiislamu mm wengine yani wanaume wengi yani story sisi hapo tunafanya kazi saluni mm. yani yani kuna stori nyingi ambazo za wanawake zitu mtu anakuja hapo mtu anazitoa hapo yani kuna kitu ambacho unachojenga mm. ndoa za kiislamu yani kwa wanaume wengine ambaye mtu anataka kukuoa mm. ehe sihivi mwanamume anataka kukuoa mm anaangalia kwanza jina la huyu mtu na nyota ya mtu ipoje mm. eh, akiona kama huyu jina la huyu mtu liko hivi na nyota yake iko hivi mm. kwamba lazima huyu mwanamke utakuwa chini mm ili yeye hawe juu mm. Ehe, kwa kila kitu atavyoongea yule mwanamme, yani wewe uwe ndio, uwe ndio, uwe ndio mm. Ehe kwa hiyo unataka kusema kwa upande wako ndo ilifanyika hivyo eh ndo ilifanyika hivyo kwamba tausi ilikuwa ina nyota kubwa kuliko yeye eh mimi sijui eh <laughs> eh labda ni hivyo yani kuna vitu vinginewe mm. unaona yani jinsi yani jinsi alivyokuwa ananifanyia yule mwanamme mm. hata mimi mwenyewe yani nilikuwa nashangaa yani kila kitu yani yani hivi natoka nje huko mm. nafsi yangu inauma kweli kitu ambacho alichonitendea yule mwanamume mm. afu mshe siku nakuja kukutana naye anaambia kitu mimi naitikia tu nakubali eh nakubali tu lakini kwenye hela ile kuongeza zaidi Ehe. ulikataa eh yani kila kitu yani yani mimi yani akiniambia bwana eh, subiri labda mipango fulani nafanya mm. unaona eh labda nitakupa hiyo hela au utafanya hivi mimi nakubali Ita. lakini nikitoka huko nje mm. nafsi yangu inaniuma kweli lakini ukiwa nayo nakubali nafsi inapokuuma nje hey. maana unajua kwamba nikirudi nitambana ila ukitaka kumbana yani nafsi ghafla tu nakuwa yani haipo kabisa yani tofauti navyotoka nje du kazi kweli kweli eh, yani tofauti kabisa yani navyotoka nje mfano hivi si, yani siku ambayo nimefanya kazi yani nimesimama mm. yani paka narudi miguu yote hii inaanilia mm. yani yani naumia kweli mm. unaona afu narudi nyumbani nasema leo hii kwamba yani kama kuna kitu fulani ambacho nachomdai leo mm. hii ya, ah, yani haiwezekani kabisa mm. haiwezekani kabisa leo hii yani leo hii yani haiwezekani kabisa narudi nyumbani mm. tu yule swala akiongea tu mm. basi mimi nishakwambia hapa ni mpole mm. e, nishakwambia ni mpole kabisa na namkubalia kabisa kama anakutazama unamwambia nini nachomwambia kwamba alichokifanya kwangu sio sahihi mm. hata mungu apende kwa sababu mimi ni mkeke wa ndoa cha kwanza kwanza mimi kanibadilisha dini mm. na jina pia na jina pia mm. kanitoa katika ukristo kanipeleka katika uislamu mm. lakini mwisho wa siku kitendo alichonifanyia hata mungu apendi kabisa mm. ndani ya nafsi yangu mm nimemsamehe nimemsamehe lakini sio kumsamehe kurudiana Mm-mm, siwezi mm. eh, ila katika katika nafsi yangu nimemsamehe lakini kimahusiano siwezi tena na tena na tena na tena hata iweje hata iweje hata aje kukuomba msamaha hata kama sababu. vipi siwezi kabisa yani siwezi siwezi lakini hajakupa talaka hajanipa talaka mm. lakini kwamba ndoa za kiislamu na ndoa za kristo tofauti mm. taarifa ulizonazo huko alipo kashawa sijui sawa ndoa za kikristo na ndoa za kiislamu tofauti na talaka ujepewa mm. uhalali gani unaupata wewe wa kuendelea kuwa na mahusiano mengine uhalali upo kwa sababu gani ndoa za kiislamu ndani ya miezi mitatu kwa mwanamme hajahudumia chochote mm. si mumeo tena mm. Ehe, si mumeo ila kwamba hapo ni karatasi tu mm. la talaka tu ndo yani ndo hajanikabidhi ila kwamba si mume wangu nimekumbuka kitu mm. siku ambayo uchungu unakushika na ujauzito unaharibika mm. ulikuwa unatoka kanisani mm. ilikuwaje ilikuwa ulikuwa tayari umeshabadili dini ilikuwa yani baada ya kwenda kanisani matatizo yani nilikopo katika ndoa pia nivyoanza kwenda kanisani nilikopo bado niko naye mm. ehe tuko tunaenda kanisani naye alikuwa naye ah, ah yeye alikuwa aendi mm. nilikuwa naenda mimi na huyo rafiki yangu ye rafiki yangu huyo ni mkristo mm. kwamba yani yani nilikopo naenda yani baada yani matatizo mm. ndo nikaa naenda kanisani kwamba nilikuwa naumwa mm. eh, tu uja tu nikaa natapika si chochote mm. eh, na maumwa ndo kanaambia twende kanisani ndo yani nikaa naenda kanisani baada ya yeye mwenye kuwe sawa mm-hmm yule aliyekuwa mama mkwe wako kwa kipindi kile upande wa huyo mume mm. alikupigia simu sana mara ya kwanza baada ya tatizo kutokea ukawa utaki kupokea lakini baadaye uka, ukapokea mm. mm. yeye mnawasiliana ah, ah, hajawahi yani, yani kuwasiliana kwa sasa hivi mm. hajawahi kunipigia simu tena mm tangu pale e, tangu pale tulivyokuwa tunawasiliana mm. kwa hiyo hajawahi tena kunipigia simu tena e, kwa sasa hivi e. sawa kwa anayekutazama sasa na. wakati huu na yote uliopitia una nini la cha kumwambia ambaye anakutazama muda huu watanzania wote ambayo mnanitazama mm. mashehe mapadri na wachungaji wote naomba mniombee na mimi nipate mtoto niitwe mama kwa sababu mpaka sasa hivi hatima yangu sijaijua mpaka sasa hivi kwa watanzania na hata asiyekuwa mtanzania popote pale unapotazama katika kona ya dunia ombi lake madam umelisikia umesema unaitwa kwa jina anaitwa agnes lenadi guta yes jina lake hilo hapo mnaweza mkamwombea kadiri ya imani yako ili haja ya moyo wake mwenyezi mungu aifanikishe tunaamini itakuwa kwa uwezo wa mwenyezi mungu nikwambia mwenyezi mungu atakusaidia amina asante kwako na kwa wewe mkali na mjanja ambaye tumekuwa pamoja kuanzia ya mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii mazuri tuyabebe mabaya tuyabwage tusisahau kumwombea maadam hapa Agnes, Mwenyezi Mungu afanikishe haja ya moyo wake. Swali nimekumbuka, mwanaume wa sasa, ndoa yako ilidumu muda gani? Miaka mitatu. Miaka mitatu ah. ndani ya miaka mitatu ndo ujauzito mmoja ulioharibika na ah, kulikuwa kuna mtoto ah, mwingine. Mahusiano ulionayo kwa sasa mm. yana muda gani? Miaka miwili. Hakuna ndoa bado? Bado ndoa. Kwa nini? hauoni kama ni ni zinaa inakuwa inafanyika ni kweli ni kweli ila kwamba tulipanga kwamba mwenyezi mungu angetujalia huyo mtoto ambaye alikuwepo yani angekuwepo ningejifungua alafu utaratibu mwingine wote ungefatia wandoa wandoa kwa sababu yani kipindi ambacho nilikuwa naye yule na izobeba ujauzito yani sina muda mrefu sana ehe kwa hiyo kuhusu swala la maandalizi lipo ah, eh. kwa hiyo ilikuwa inatakiwa ukishajifungua tu ndoa e, ipite e, sasa muda wa kujifungua umepita e, lakini mtoto bado hajapatikana e, kinachochelewesha ndoa ni nini kwamba tiketi ya ndoa ni mtoto au vipi ah, ah. mm. kwa sasa hivi hali kidogo imekuwa